34 and Cameron Archie किश्तवाड़ गाँव है ये कुछ नहीं खाना चलो हाँ। कुछ दुकान वगैरह दिखेगी तो कुरकुरे चिप्स तो वो लेके जाएंगे पूरा सैस लाली हो